Diagnosis kutil kelamin Kami dapat mendiagnosis pasien dengan melihat atau mendengar mengenai gejala yang dialami penderita. Jika kutil kelamin nampak, akan diketahui gejalanya dari bentuk dan warnanya. Apabila kutil kelamin tidak terlihat, maka kami akan meminta pasien menjalani tes HPV. Kutil kelamin disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV. Penyebaran kutil kelamin terjadi melalui hubungan seksual, baik melalui vagina maupun secara oral atau anal. Di samping itu, virus juga bisa menular ketika tangan penderita kutil kelamin menyentuh kemaluan sendiri, lalu menyentuh kemaluan pasangannya. Penyebaran kutil kelamin juga dapat terjadi akibat berbagi penggunaan alat bantu seks atau seks toys. Pengobatan kutil kelamin Kutil kelamin harus segera diobati, agar tidak semakin banyak, dan berkembang. Bila kutil kelamin sudah banyak, dan bergerombol, kami akan menyarankan, menggunakan obat herbal denatur, berupa salep, dan kapsul, untuk merontokkan kutil, dan membunuh virus HPV. Kutil kelamin juga dapat diobati dengan prosedur bedah seperti, bedah laser dan operasi. Pencegahan kutil kelamin Agar tidak tertular, kutil kelamin dapat dicegah dengan sejumlah cara, seperti Tidak melakukan seks bebas. Gunakan kondom setiap berhubungan seks. Tidak berbagi alat bantu seks. Mendapat imunisasi HPV. Ciri-ciri kutil kelamin Kutil kelamin berukuran kecil, dengan warna serupa kulit, atau sedikit lebih gelap. Oleh karena itu, kutil kadang sulit terlihat dengan kasat mata. Kutil dapat tumbuh secara tunggal, dan bisa juga berkelompok seperti kembang kol. Meskipun kadang tidak terlihat, kutil kelamin tetap dapat menimbulkan sejumlah gejala antara lain gatal, dan rasa tidak nyaman, di area kelamin, serta nyeri dan perdarahan saat berhubungan intim. Kutil kelamin adalah benjolan kecil yang tumbuh di sekitar area kelamin dan dubur. Penyakit ini bisa dialami siapa saja yang aktif secara seksual. Kutil kelamin berbeda dengan kutil yang tumbuh di bagian tubuh lain karena kondisi ini termasuk infeksi menular seksual. Bahaya kutil kelamin ada beberapa bahaya atau komplikasi yang dapat disebabkan oleh kutil kelamin yang tidak segera ditangani atau semakin parah. Antara lain, 1. Memicu terjadinya kanker di daerah kemaluan, mulut, dan tenggorokan. 2. Gangguan saat kehamilan. 3. Bayi yang terlahir dari ibu dengan kutil kelamin berisiko mengalami infeksi kutil di tenggorokan. 4. Penderita akan malu pada pasangan kalau terdapat kutil di kemaluan.